zama haka to shi wannan da kake tambaya ka ba da ba a zuba gwamnati ba sannan ka ki badawa kuma a munana ma menene hukuncin haka to hukuncin haka ai tilasta ka aka yi maganar tilastawa in ba ka da dama abin ya zama ma dole to akwai hadisin manzo Allah annabi ya ce rufi'a al ummati salatan al kadau wa nisyan wa hu alaihim annabi yace an ɗauke wa al'umma ta abu guda uku alkadau abinda kai bisa kuskure an ɗauke ma Anziyan abinda kai bisa mantuwa an ɗauke ma wa hu alaihim da abinda aka tilasta ka to nan kaga a dole ne ka bada baban san ranka ba tunda kai ka san wanda zaka ba ba zai zuba ba gwamnati amma in ka ki baki zai jaya ma jamhuru kaga a dole ka bada to wannan shi yake da laifi shi kadai a wajen Allah banda kai sai mu je tambaya ta gaba tambayar alija mai kyan ta hudu ya ci gaba da cewa dan Allah mallam ina so a kara mini haske akan wasu mata a lokacin annabi na'am akwai wata mata da ta armi wato mutum uku kuma su an ce yan aljanna ne to wai wata mata ce wannan to ka san mutanen da aka ce yan aljanna ne kai tsaye mutane ne guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zane waɗansu mutane gaba ɗaya su goma ana kiransu 'yan aljanna to idan aka ce matar da ta kalmi 'yan aljanna 'yan aljanna a zamanin manzo Allah wata mata ce muna iya mu ce asma'u bintu umays asma'u bintu umays domin ta almi jabar jabar ɗan abi da jabar ya shahada sai ta jawo ta armi sayidina abubakar da sayidina abubakar ya rasu sai ta jawo ta armi sayidina aliyu to su ko wadannan mutanen suna cikin mutanen da annabi ya musu bishara da aljanna sun koma daga cikin akwai jafar wannan mata sun aihu da jafar sannan sun aihu da abubakar ɗa mai suna abdullahi sannan sun aihu da sayidina aliyu ya'ya kamar guda uku wannan mata ita ce wadda ta armu mutum uku wanda duka su yan aljanna ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai mutum targa ta gaba tabbar ta shi da ta biyar har ila yau ya ce malam kan da a gaji hallo akwai wata mace an ce babanta dan aljanna ne mijinta ma dan aljanna ne eh, ita ma malam ina so a mini karin bayani a gaya mini ita wata mata ce wannan to su ita wannan mace guda biyu suka samu wannan matsayi ba ma mace ɗaya bace ba mata guda biyu ne wanda suke sun samu wannan matsayin akwai wato asma binti abubakar ita wata asma'u binti umar to shi ma abubakar yana da tsiya suna asma'u to asma'u diyar na abubakar kaga na abubakar iya daga cikin albubashiru na biljanna sannan sai ta zo ta almu az-zubair ibn awab shi ma iya daga cikin al-mubashiruna bil sannan akwai ummu kulsum da ya na aliyu na aliyu iya daga cikin al-mubashiruna bil sannan kuma ta zo ta da almu sayyidina umar kaga ita su waɗannan mata mata biyu ne akwai asma'u da ya na abubakar akwai ummu kulsum da ya na aliyu dukkan su waɗannan uwayensu yan aljanna ne sannan mazan su yan aljanna ne su kuma yan tun da an yi maganar haka kamata yi sai mu ji sun kuma yan tun da ga su mazan sun zo matan sun zo waɗanda aka zata bishara yan aljanna akwai abubakar akwai umar ɗan kaɗa akwai usman bin affan akwai ali bin bari akwai dala ibn ubaidillah akwai zubair bin Awa, akwai abdurrahman bin auf akwai sa'd bin zaid akwai abu ubaida ibn jarrah akwai sa'ad ibn abi waqas waɗanda sune al-asharatul mubashirin bil mutane goma wanda annabi musu bishara da aljanna suna raye sun mu tambaya ta gaba tambayar alija mai kyan ta ƙarshe ya ce allah gafarta malam ma wato kamar teloli da ake kai musu yadi su yi ɗimki kuma za ga sun ƙare ɗimkin an yi sauran yadin mm. to su kuma sauran yadin malam ya kamata su yi da shi a sauran yadi na mai kaya ne a shari'ar musulunci idan mutum ya kawo ma ɗimki ko ya kawo ma ƙira ko ya kawo ma dukanci ya kawo da shi ya ce gashi kamar wani abu kamar irin da ake wani burgami ko kuma gidan ƙur'ani ko yi wa wuka gida ko kuma makeri mutu ya kawo ƙarar ya ce ƙera mun gatari ko bandariya ko lauje ko wuta ya kawo ƙarfan shi ko kuma mutu ya kawo a da ɗumke ya ce ga ɗumke na auna ne sai ka auna idan ka ƙare ɗumke sauran in dai zai amfana yana da faɗi sai ka limke shi sai ka sanya mai a cikin kayan shi sai ka aika mishi in kuma shi ya zo da kanshi sai ka limke ka sa a cikin kayan shi ka bashi in ya je gida ya bude in ya gani in ɗan shi zai wa riga ya rage gare shi in huda za a bai ya rage gare shi in kuma ya zan guntaye ne wanda ba za su amfane ka ba ba za su amfane shi ba to sai ka yi shara ka zuba su a shara wanda ko a gaban shi ka kwaso su tare tare tare ka je ka watsa a shara shi ba ko a ba zai kawo ba amma idan kana da wannan kyallan inda wani zai kawo ɗumki za ka mai aljihu to ka ci amana don duk wanda ya kama ɗumki yara da kai ya amince da kai in bai amince da kai ba zai ma ba to wannan sauran in dai ka sai idan wani mutum ya kawo ɗumki tun da farin taitara ne bari ga wani ya kawo farin taitara bari in ɗauko wanda sauran kyallen in sa in mai aljihu to ka ci amanar wancan kuma amana ba sai mai magana a kanta ba kowa san girman amana ai sama da ƙasa ma zai kasa ɗaukar sama wato zai kara ɗaukar amana da sama da ƙasa da duwar wani aka bujiro musu amana suka kasa ɗauka Allah ta inna ararin amanata ala samawati wal arabi wal jibali fa baina an yahmilna wa ashbaqana mina wa hammala al insan saboda haka dai amana tana da girma kwarai da gaske saboda haka sai a kiyaye da kyau dan a haɗu da Allah salim alim dama annabi ya aljannar ka, a sana'ar ka, wutar ka, a sana'ar ka. idan ka kiyaye dokokin sana'a ka tsira in kuma ka sana'a ba ilimi ka je Allah ya kama ka dan Allah bai ce baka je ka koyi sana'a ba ilimi mota za ka tuka ka nemi ilimin addini kamu kamu za ka yi ka nemi ilimin addini danki za ka yi ka nemi ilimin addini kai noma wannan da za ka yi a gonarka ka nemi ilimin noma ba wai zuwa ba za ka kawai ta garza haiwa a kasa, a ka nemi ilimin noma mi ya kamata a yi me ya kamata kar a yi wallahu akwai tambaya ta gaba daga wata baiwar Allah mai lamba gomiya tara da takwas ashirin da takwas sifili tara arba'in da shida bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku gafarta malam ya ce Allah sa kauta muku da aljanna kuma muna wa wannan gidan rajo mai albarka da jinjina da addu'a ubangiji Allah ƙara taimakawa na mun gode eh, ta ce gata malam ina ɗauke da juna biyu kuma ina so a gaya mini addu'a wadda zai yi in aibe abin da yake ciki na domin ya zamanto mai bin umarnin ubangiji madaukakin sarki to akwai addu'o'i da yawa waɗanda suke mata masu juna biyu ya kamata su yi kai domin samun ɗa salihi ɗa na ƙwarai ɗa ne wa Allah biyayya kaɗan daga ciki mace in tana da juna biyu ta ne karanta inna an nahu in ta iya ta yi ka samun ruwa kamar irin sulfa ko tasa ta yi ka zubawa tana karanta tana tofa tana sha